mamelani ke ndifuna ikhadi lakho nika ikhasi lakho ne ndifuna ikhasi lakho ungalithini ungalijongi ne sho ha good god hawu lijongile lakho sujonga mandingathi solile kulijonga le ndawo imhlobo mayibe ngaphezulu ne okay cool nantso ke okay saluta njengejoni ke ngoku saluta njengejoni sifuna ulibona eke sifuna ulibona bantwini ke khanindixeleleni xa sidibanise eli nani neli nani sifumana ba zenze uthu ne jikumjonge jikumjonge yabona unabani unaba yabo unawa inoba elakho inani ngubani xa siwadibanisele enza ukuthi inovela yakho inani nguba aha high five very good nguwani unyanisile okay asiye siphinde senze enye Hmm? Unobuna ba, unobuna ba nwen. Unobuna unofo wena ngoba hayi bantu na a a a ndicela kuthethe bona. Ndicela kuthethe bona. Sacha kuthethe bona ngoba. Okay. So uthi uno 5 ne? Wena unabani? Kutheni usithi unobuna unofo? u-five xa umdibanise no-four benza bani high five good boy okay ndingahamba ke nohlala phantsi